A čus. Tohle je JK Botanicus. Nech je, ať si sednou. Ty vůle, tady je. Tady je jeden. Ty no ty jsou už luxusní. Jsme tady opět po roce na Archidových chalkách pod slovanskou hrou. V hradu Oltáříků. A tentokrát jsme se vyrazili pozdějiš. Tady kvůli té mrše. Si myslíme, si myslíme, že to je pětiprstka hustokvěta, Tohle To je ještě jedna teta. Hustokvěta by tady měla být. Viděli jsme na ní nějaký avízo, že tady kvete. Takže proto jsme tady. No ještě má co rozbalovat si myslím teta. Ale to famózní, tyhle milosti boží.